Tässä on kuva siitä, miten passi ja ripatti hahmottaa maailmaa ja, ja varsinkin erilaisia suunnittelun tasoja. Tyypillisesti hän puhutaan täältä palvelumuotoilusta ja, ja, ja tota, se onkin tärkeä asia, mutta siinä on semmoinen ehkä rajoittava puoli, että palvelumuotoilu, niin, niin sillä käsitellään usein lähinnä vaan asiakaskohtaamisia. Eli keskitytään siihen, siihen niihin asiakas kohtaamisiin ja, ja, ja toimenpiteisiin, jotka sitä parantaa. No, me olemme sitä mieltä, että on olemassa myös tämmöinen niin kuin bisnestaso designissa. Samalla tavalla voidaan käyttää designin metodeja siinäkin. Ja, ja silloin puhutaan siitä, että, että mietitään, että mikä se arvolupaus ja, ja liiketoimintakonsepti on, mitä kehitetään. Ja, ja sitten kolmas taso on, on niin sanottu strateginen design, eli, eli silloin keskitytään siihen, että, että mikä se yrityksen uudistumis- ja innovaatiokyky on ja, ja, ja tota, millä tavalla organisaatio oppii ja, ja minkälainen kulttuuri sillä organisaatiolla on.